我的朋友思思的奶奶最近早上起床的时候突然倒地，意识不清，被家里人送去医院一看，说是心脏掉下来的血栓导致的脑梗，做了一系列溶栓、取栓等抢救治疗，才救回了一条命。那么思思的奶奶到底经历了怎样严重的情况呢？原来啊，思思的奶奶一直都有房颤这样一种严重的心脏的疾病。 也曾经吃了一段时间的药，但是老人家总是担心长期吃药对身体不好，容易导致肝肾功能的损伤，于是私自就把这些药都给停了下来。前段时间体检的时候，医生还嘱咐说一定要记得长期服药，特别是一些抗凝的一些药物，这样才能减少血栓的形成。但是思思奶奶口头答应，却没有付诸实际行动。我们知道呀，心脏是动脉供血的源头。 心肌的一个节律性的规范化的一个收缩，可以把血液呢泵到脑袋、肺部以及全身的各个脏器。那么，如果是房颤等心律失常的一个病人呢，他的心脏肌肉的收缩就不是一个规范的节律性的运动，它就是一个颤动性的这种不规则的一个运动。不规则的运动就很容易产生血液流动的一个规则，所以很容易出现血栓的形成。 那么这些大大小小的血栓掉到哪个脏器里面，就容易造成哪个脏器的栓塞。那这些血栓呢，非常容易脱落到我们的脑组织当中，形成心源性的栓塞，又叫心源性卒中。了解更多医学科普知识，请您关注我。